Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso jantar de Natal. Boa noite, chefe. Este local parece ser confortável. É verdade, até parece que estamos num hotel de luxo. Luísa, sempre a pensar nos luxos. Não sabes que os nossos salários é impossível, impossível pensarmos em hotéis de luxo? José, José, caramba, homem, sempre a falar de aumentos. Nem no dia de Natal me deixem em paz com isso. Deixa lá, chefe. José, só pensa em dinheiro e agora vem mais um rebento a caminho, só faz contas. Vai ser pai outra vez, parabéns. Obrigado, chefe. Mas vamos divertir-nos que é para isso que cá estamos. Chegou a altura de trocarmos as lembranças dos nossos amigos invisíveis. É agora que eu vou descobrir quem é o meu. Até parece que não sabes que é a Maria, que é a Maria ali da loja. Eu vim despeitar os papéis. Isso é mentira. Eu tenho aqui a minha caneta. É para assinar o nosso cheque, chefe. Espero que goste. A minha é uma raspadinha de 10 euros. E ele recebi uma lupa. É parabéns bem o nome do teu amigo invisível. Pensavas que era a Maria, mas era eu para mim tem aqui um cadeado. Sim, homem, é para trancar a loja, senão parece que ficas com uma equipa de futebol lá em casa. Eh, eh, para mim está aqui uma caixa de chocolates. Ai, a minha dieta. Minha querida, é exatamente é por causa dessa tua dieta que estás sempre a falar, mas que nunca ninguém percebeu. Meus caros, chegamos ao fim da nossa celebração. Um brinde à nossa felicidade.